大家好，我是米娜，欢迎来到我的频道。今天呢，我们来到了大耳湾的大学城。我们来到这个 University Park 的大学城小区。这个小区有一栋新盖的房子。这个房子呢是2020年刚刚盖好竣工的，六房六浴，四千八百四十尺。然后呢，这个房子所在的地区是尔湾大学城的市中心，距离 UC Irvine 大学城仅一点六个 m 开车六分钟。距离超市商圈呢仅零点二个 m 一个红绿灯开车呢，仅需要两分钟。房子呢，一共是六个卧室，其中两个卧室在一楼，四个卧室在二楼。房子里面做了大量的升级。那么房子盖好后呢，做了将近三十万的升级，从电梯的太阳能系统、电动遥控窗帘、四个超大尺寸的电视、保全系统、监控系统、室内的健身房、天花板，还有 m crown 矿模顶 s 吊顶和各种各样的升级。所有的窗户都是采用双层中空隔热。 厨电设备呢，采用了最新型的顶级欧美厨电。这个地区是没有城建税的，超低地税，只有一点一四的地税哦。然后学区呢，小学是六分，初中九分，高中九分，距离私校也很近的，这里生活方便。仅一个红绿灯路口处的大型商圈超市，有三点二班中餐、汉堡、披萨、越南菜、泰国菜等等，超市、银行也都在，非常便利。这里是一个非常中心的地带。 University Park 整个区在卖的全新的房子是不超过十个的，房源稀少，那需求量又很大，这类新房呢属于稀缺资源，这也可以说是一个不可多得的投资自住良机，感兴趣小伙伴要抓紧喽！